Merve aza koi. Eh, abinaka bien. Na na na loba ni bonga binaka bien. Mm. Ouais, abinaka bien. Kako bataka en koi. Eh, bo wera olobani. Ah, tu as ninga danseuse mais akoi te. Oh, tu anteke bangisa nga to ke kuna koya. Kuna ibangisa nga te bo aso na ye bangisa. En tout en na englobe nionso wana mais nga mona voulais kaka nde kolongwa na Villa Nova na ye na Chiffre Def. Nga pe na linga ye mingi ti lelo. Merci president. Et voilà ba big salutations na nga na bino nionso boza branche na moment oyo eh, c'est votre humble servante Naomi Musai sur HD Consulting TV balobi HD Consulting TV yango nde makambu eh, yango nde makambu big salutations na na Boss boss heritier heritier kaleba balobi boss heritier kaleba eh, big salutation lisusu na na le president de leur president eh, fa luder fa yongo luder le president de leur president balobi lisusu eh, total respect na la femme du patron ornela musai eh, la femme du patron eh, ma grande sœur chérie Ornella Musai leki ya bato ya Naomi Musai eh, salutation na bino nyonso boza branché ou eza émission na bino kana de star na miamelaka bino kaka ba star nde boyebi eh, bokobunga te o oh, Naomi Musai master ya ba star eh, voilà lelo na ye na répétition ya président Robinho eh, ba salutation na nga lisusu pe na président Robinho eh, balobi mundibu ye nde makambu ye nde j'ai l'homme de Tiana Nuboye eh Chiffre neuf kua president ba salutations na ngai na yo na ye na, na repetition ya president Robinho na yambi l'une de danseuse na ye hein ba danseuse na danseuse na ye oyo bolingaka mingi kua vraiment naza na ye awa so pe akosa dejà entre na ye balobi Laetitia Mbayo nde makambu Laetitia Mbayo nde makambu l'ex danseuse ya President Fabrice Mbuyulu, Fabrigaz, ye oyo penda akoma naye na chez Robinho Mundibu na sur boyebi dejà bozala zela informe ye oyo naza naye awa vraiment na pesi ye ba mbote ebele bonjour. Bonjour. Un mot na batu bao landa biso awa tolandi yo vraiment en pleine repetition eh mua liloba un mot gentil na ba fans na yo ebele ebele ba moni yo ba gangi lisusu na ba ndaku. Ahh toutes mes fans. Je vous aime beaucoup oyo pe botala pe maman emission oyo na lingaka bino mingi. Voilà, merci, merci vraiment na ba fan na ye. Alela bino ya trop eza Laetitia Mbayo abina bina kota kota voilà. Kaka nde boyebi ye vraiment se déchaînera vraiment la scène vraiment. Yo tozana awa. Un Laetitia Mbayo eza mbala liboso c'est pour la toute première fois na yamba une émission nanga. Oko résumer le biso moi parcours na yo Kiee kaka we euh, na banda no na eglise eglise après na longo na eglise na banda obina traditionnel babale merci na poésie na nga zimakanda après na longo na ye na bandi kobina tupique epa le mille esprit eh, my foudre mbote esika ozali après nayokende villanova villanova nasali 5 ans Hein villa nova je vous aime beaucoup nde naye na chiffre 9. Voilà na bino moko boyoki parcours na ye aye na chiffre 9 est ce que vraiment ezalaki vraiment facile mpo na yo ndenge osala ye ba parcours wana nyonso ezalaki facile? Na parcours nyonso nasala eloko moko te erendre ngai difficile eloko te. Ata ba parents bayoka ye te nde tooyo kaka ba danseuse boye boye bakanga yo ke lelo kokende te? Malamu na ngai kaka nde. na ba kobina ya nango don ya famille na biso koko na biso mo abinaka na kitueni tu vois après na ko mokola yo tika tant amona ki nga pe na obina amona ah nango ya nango ya famille tu vois ya nango ya famille malgré na sala traditionnel classe traditionnel classe ne ko ta type qui est pas maestro non qui dans 6 à classe naza naza de 6 na biochimie nde ba yo libérer na nga tu peux faire euh, oza nango posa mais na toiture. Ok voilà na doiture kaka nde tosalaka pe musala yango na ba ligne vraiment nde totanga na ba ifasique eh, Naomi Musai eh nde kaka boyebi nga mwana ifasique kwa lelo nasilisa pe nazwa ba diplome na ngai eh, na merita yango vraiment eh, na merita yango voilà Laetitia Mbayo okoyebisa biso cause nini esalaka vraiment ke olongwa pembeni na maestro po alelaka yo fort penza. Nga pe na linga ye mingi ti lelo eh oui oui oui a part ex president na nga aza grand frère na ngai yango na ba CG Yves mbuluyu ex CG na nga Yves na ba ya Christian de Cornes ba maman Elisa eh famille donc na longwe ka nde na musala kuna Mais na famille naza muana naza leki tu vois eloko esalaki nalonga kuna moi meme je voulais de quitter light music de venir ici à chiffre 9. Raison eza te na ba amour ebele nayebi te peut etre asalaki yo eloko moko elezaki yo yango obaye te na ko longwa yebisa ba fan no bayeba. Bazali basi mibali makambo ezalaka kaka kokosa pe ezalaka mususu pe mwa bosali yanoko alinga likambo moko boye eeh. Bato bakomisi yango deux, trois, quatre ti na dix. En tout, en englobe nionso wana mais nga mona voulais kaka nde kolongwa na Villa Nova naye na chiffre neuf. Voilà, merci. Relation na yo na ba masta na yo kuna ya kala ezalaka bien? Po toyebi esika ba bana basi baza ba makambo eza malgre que obombi na oboyi no koloba. Eh, relation na yo na ba masta na yo ya kala ba Merveille ya mba, ya Mado eh napesi ye pe mbote. Est ce que relation na yo na Te eza TV il faut koloba star azalaka na vie privee te donc nionso il faut toyebaka. Oyo pe esimbisa batu misusu mitu aloba hein akomi boye naloba nanga ngo te TV balobaka verite tout te balobaka pe bakosaka pe trop trop te yango kaka nde ekangisa yo ba danseuse nionso ya light music Villa Nova ozala na bango bien balingi nga kobima ezalaka mwa pasi. Eeh pasi vraiment batiaka mwa lisanga ba danseuse bakendaka ko s'etrouver soki wapi soki wapi nga nazalaka te donc wana vraiment soki otuni bango bamonaka nga te mais na ba coicidence pe okutana pe boye bonjour na ba whatsapp tu vois bonjour tozalaka bien bango nionso tozalaka bien na bango nionso tout ba danseuses ya rdc naza na bango nionso bien na ya libanda naza na bango bien. Mais pourquoi o choisissez kaka ko sala ye choix kaka yako ye epai ya le le patron hein Robino Mundibu le leader de leader Robino Mundibu hein pourquoi osala ye kaka choix yako ye epai naye po tomoni ba musiciens pe baza ebele vraiment pourquoi osala ye kaka choix eloko nini e attiraki yo epai ya ba ya ya chiffre neuf et en plus pe awa toza pe na ba bosses hein ba filles pe ba binaka bien ndeti hein nani Eh, Rit Mujinga, eh, yo abebisa vrome longi wana. Siko obangaki te po obunda deja na nkoi kuna ozalaka deja pembeni ya merveille ya mado yango ye ah, aoyo kuta. Merveille aza nkoi. Te eh, abinaka bien ti. Na na na mania. Loba libonga abinaka bien. Mm. Ouais, abinaka bien. Kako bataka nkoi. Eh, bo wera olobani. Bakomba ba nkoi ba. Te na ndenge ba danseuse. Ah, tu na ndenge ba danseuse mais akoi te. A danseuse elle danse bien a evolue a evolue pe bien. Donc ebangisaka yo te koya awa? Okotuna te ke ebangisaka nga te oke kuna koya kuna ebangisa nga te po awa soki naye ebangisa nga soki oza na travail okobanga te place nionso okende mais soki oza nao faible oyebela ke awa bazwaki nga te na ndenge ya kosunga bongo kuna esi bakosunga bakozwa nga te na ndenge ya mawa tellement naza pe na travaillaka dur. Na villa nova ebangisa nga te lorsque nga naza awa otie maravilla awa lokola toza 20 lokola toza 50 donc banda sasa bokoya na bino te mais soki maravilla aza nga aza awa lokola toza 50 tu vois parceque awa mpe lisusu otie Ritzy boye nga boye toleki plus de 50. Mais ba bi Ritzy abungisaka ba danseuse omona pas mosusu ye mpe abeta pas mosusu na ndenge otali ye yo obungi na yo obungi. Eh oyo sikoyo nde aza na Tobenga nga abenga yango maladi o bino kengela muninga maso maladi anaka elongwe yango soki eya biloko eyaka na inspiration so yo okengela muninga inspiration eya te so soki ti abungusi seke oyebi obina te so abungusi seke oyebi obina te po ya a developpe danse yo ozotala ye ye pe developpe danse Soki osala bongo soki oyebi obina te. Oui, bakoloba pe totia kaka boye. Nga komo tia kaka boye. Omoni? Siko soki oyebi obina te otikela motala nga yo obandi. Obungi. Bapesi yo 1 comme ça 1 wana 10. Ça veut dire que bapesi yo danse développer yango. Sikoyo soki ayeba obina te omona okengela expiration eya te obunga directement faut obunga c'est ça. Voilà merci bien repondu balobi papy ikukumu mais c'est le livre hein le papa de jolina ikukumu ma fille cherie eh famille ikukumu mobimba na linga bino ya trop balobi BH4 eh Joachim Musai je te love beaucoup eh petit nanga vraiment ya kati Eeh Leticia mbayo Leticia mbayo koyebisa biso inspiration na yo donc po bina nde obinaka wana o s'inspiraka vraiment na nini? Mutu mususu nde babe ba danseuse po abina penza amona penza batu te faut akotisa ba dring ebele ebele ebele ebele abebisa mutu donc yo osalaka nde nini secret na yo ezalaka nini? Prière. Eh kokosa nga te pardon ba fan na ngai ya canal de stars botala nde. Leti samba alingi akotisa nga na poche. Nga prière. Donc prier chez yo. Et c'est là et yebaka kala na leki na moto omeli tono mobimba soko ya Guinness oyo ya whisky na leki yo. So na tie kaka boye. Donc yebaka na komo brûler ata na molili na brûler. Pe inspiration eyanga fort wana obika eh oh mwana amelaka trop nzoka nde je prends pas l'alcool. Mi lika ko pembeni na nga na linga yango te tu vois et donc nga na s'inspira na na prière nga so na tie ka boye to na sisa na tie boye et ba nga na ko mo brûler wana o mona lisu bino te ata boye 50 1 contre 20 wana nga na nga mo rai nga liki 20 wana c'est ça voilà merci idole no azaka nani ba idole nga ba ebele bato ba sala ka misala bien ndeti nani na apesa yo mpenza elengi ya mosala oyo otala mpenza gene so na vaya ndona otala mako natali ah, cuisse de poulet so abini dasa dikose eh? natala bafaleur natali natali mpe ntango bazina babelle sauvage nga bitenga fana binanga boye ye mwana nanga dasi moko cuisse de poulet atiaka so atie iphone nanga ye na problème nasimba te eh? He na omona ke nga pe na osala loka bango. Nga musu osala idole na nga moko. Ke na lataka maneti. So amoni nga beke dasi na lataka maneti wana. Soki na Villa Nova otuni dasi mo lataka maneti bo direct ba yebisa mbayo. Donc na tiki pe mo elongi na nga su kuna. Ebele pe ba oya. Bata maneti loka ngai. Na Villa Nova. Esala nga bien. Pe na omona bango ebele ba idole na nga. se esala nga siko bien batama net lokola ngai boye bakomi oya mpe obina mpe na manet ani concert banda ntango ti donc ebandeli ti ti esili na manet esala nga bien moko mpe ebele bakeste ebele esala nga bien siko idole nga moko ese eh, oyebi su ayebi ke président ngo adasasi mona tama net lo alata manet ya viclair boye sukanga nataka noir te niteka viclair L'homme ya l'homme de saut de bouton eh atuna nga pe dejà bongo bozalaka ba ndumba po wani? Papa Ah c'est mon vrai c'est mon vieux mon yaya hein mon ndeko na lingaka ye mingi po ye kota ba 500 dollars asolaka eh atuni nga bana sasa ba ndumba po wani je me suis dit oh c'est pas donne à tous les danseuses etre danseuse faut ozala ndumba non so oza Pete petas otikala kaka na musala wana ata oke na musala moko ya ba serie yo salaka kindumba yebaka ba kango ka ndumba etre danseuse faut ozala ndumba te ba ndumba pe bazali na ba danseuse aa na endumba yo bomona sima musique bazali donc asala musique na kindumba ye soki akiti na podium ayebi ke faut azonga ndaku yaka azonga ndaku te ye basombi ye mbala moko azonga su ndaku te ake mama moko ake taxe prix po nga nde naza awa faut otiela nga boye donc wana pe mobali yango atuni ye nde obinaki kuna na podium ndenge obinela nga Bon eh, chez moi eh, être danseuse ya te faut ozala ndumba bon kindumba moto moto na profession na ye asala so moto aza na, na, na pete na kindumba atikala kaka ndumba neti nga edirangea nga trop banga danseuse ndumba oyo ba danseuse baka bandumba bato basoli bato yani ya mibali basolisitaka biso ebele mais eya na ça dépend ya moto na moto na caractère na ye ntongo yo osolisite nga na kikamarade to ya kimwasi na mobali soki kimwasi to ya mobali namoni ke Yo vraiment oa mobali olingi nga te na ndenge ozwa nga lokola danseuse olingi nga lokola mwasi la na ondima soki olingi nga ndenge ozwa nga lokola danseuse ozongisaka nga ba tard hein omataka mataka nga trop tu vois wana nde soki olingi nga lokola danseuse ba ndumba ou bien olobi na nga ke oyebisa nga ke po nabima na yo esenga combien oyebi mutu asengi nga prix ndenge nini soki ozwi nga ndumba mais ba oyo bazalaka azwi ma danseuse azwi aza na mwasi na ye ya danseuse mais atie na mutu na ye ke danseuse akie musala na chez moi nga nga nga benga femme danseuse parce na longwe na musique na sisi musique ba ko zwa nga tie car na koti na car na kendako to na ki na car ta loki moto me binga ti ndako to na ti na tebi na arrêt na zeli transport na nga je rentre à la maison chez moi que la télé minare euh, na sisi obi na mozo sku te bazwinga te basombi nga te là c'est pas bien euh, chez nous les danseuses c'est pas bien Eloko oyo batiaki biso ba ndumba wana soki ebandi olongwa ba lakin wana soki ebandi olongwa esa epesa biso respect pe na na monde na biso ba danseuse esa mua respect moko boye donc ça veut dire que bino ba djo na biso bolingaka biso soki oza kaka na muasi ya danseuse tia na zala kaka na confiance ya muasi na yo que ake bureau akozonga pourquoi soki na bon soki muasi ake bureau nde wana sikoyo nde ba sur na ye Pourquoi pas la guidonces non na sidi bino alati boye na na milliers répétition plein répétition na yebi yaki opo ebini sanga bi posa na ndo bina na yebi ki oyo ebini sanga bi ya lokola tena ba joueur alati kilote na ya ngumbi soki ndenge nini donc ça yokenda yoko mosolo omona nga boye tenda yoko mosolo otuna nga eh oyoki banki oke banque oke ville oke bureau Donc bozala kaka na confiance na biso ba danseuse soki mwasi oyo baza ndumba okosala pe toute moyen osisi otikisi ye pe kindumba wana esala pe bien ko gagne ame moko boye alingi abeba yo zongisa na toiture soki pe atiki na ye tomoni ke nango boulot na ye edaka bino ah tu laisse comme ça suka nango pe ezala ayebi okomona ka changer wana fille na ba ndumba te apela musala na bino ba ndumba botikela ba botikela bakolo nango oyo niveau Ye mayi pourquoi asalela yango mayi mpe akotika yango akotika yango ane nini mwa nini yo mposo avandi ederangeaka ye to esepelisaka ye mais chez nous les danseuses faut respecter biso nanu ba danseuses banda sikoyo otya mwasi no na toiture oyoki ba danseuses baka ndumba il faut faut sala ki danseuse no na boye na boye na boye mpo kombo wana elata yo te sonene atie suki boye Lokola ba danseuse eh. Ah, lokola lokola product ya kilobi eh. Donc ça veut dire que la linga musala na ngai mingi, na linga te ba ba ba mots wana ba ndumba wana ekota na musala na ngai non. Na linga bongo te. Na ngai sisi musala na ngai je rentre directement là pe mon pe un autre mois. Mes relations bayebaka que non ye azala na toiture wana te c'est ça. Voilà merci ce bien repondu mbayo lelo vraiment so père alobi vraiment ke ako tiayo na ndaku otika ki danseuse oko tika to te? Niveau olingi musala na yo na comprendre te niveau developper reponse na ngai. Na linga ngo po emema nga place mususu oyo ba parents na nga bako mema nga te ba kana meme si ko mema nga te emema nga musique ekomisa nga da ko nde moko boye nako ma griffe ya famille na nga ah. Omwa leki na ngo alinga mwasi aloba nga leki ya Leticia Mbayo da na agriffa libota na nga ça veut dire que eh, kobina epesa nga da to moko boye etia nga da na limite moko boye na linga ngo mingi mais mwasi nyonso akosuka ka na ndako ya libala mwasi nyonso e abali yo alliance te mais so ozizemo to ba sente yo To koti libala moyo yeba kada komi da mwasa ndako komi na ndako ya libala nga pe so yeli nga lelo eza sikona linga yela nde nga bien ela nga tende ki otiki singa ko bino tinga na ndako pe lobi na songi siko bina non non non la je vais pas euh, linga nde zala nde saka na nga linda de gros bisous siko zali nga vana na ndako boye esa na nga pe bien bo nga pe na vana na ndako plein de respect Nati ye kombo ne ti lelo etangama atika obina mais kombo naye ti lelo linda mondele maman na shilo nga pona olinga bongo soki eye na vanda na ndaku na obike otiki obina ovanda na ndaku na osepela mingi opesi nga valeur mo boye c'est ça na osepela ovanda na ndaku Voilà, merci. Yo, papa, si vous allez, naïvi, à l'émission, vraiment, yo, qui, vraiment, ma réponse, il y a Laetitia. Moi, je l'aime beaucoup. Des gros bisous à toi. Et ce qui est hors et cher, on garde. Ce qui est hors et cher, on garde. Tu peux pas citer comme ça que muso monaka kebeta na Facebook. akomeli ye mbamo encore bino ba danseuse kota mosinjo eh, eloko wana mpe na lingi nabosana bobetanaka mosi bowelelaka mibala poto oyo bayaka na baconcert mibala poto naofinga bino te banga mpe poto naliaka mbongo ya poto trop bajano bamba trois fois bos naliaka mbongo ya poto ah, mbala poto kati eh? Mais à la kin peut wela pe. Nga kuna nga bon nga na milongoli po nga wela te. Nga ko to wela na sala te nga nde bile bo wela na bino ngai nde. Mais ko to wela mibali ma nga sala te. Mais loko sala nini? Ba relation ya ko luka biso relation. Donc aluki na nga relation. Sa moni ka be baina o wana lukaki. Abite pla ke corriger moi si wana ke corriger na mninga na ye. Tu vois ya que le mec nde eh, nde basala ke ba donc sisi bakoma babeta na misinzo ayo ah, pesi kozala mingi non quand ya zui relation na ngabla ke luka susu ya ye tu vois esika relation de kota c'est ça ya ka biso te ya mibali nde basala makambo wana pe biso pe ya na opela susu basala bongo eh amoni ke na na betela boni solo ke ngape Fabrice Chendela tineli nga 250 dollars et par le billet na ke ko luka Fabrice Chendela wana Akeluka ye. Ma moko je t'aime tu vois tu vois que cher est faible moi peut pas kweyi. Voilà merci merci vraiment Laetitia Mbayo tokomi na biso na suka eh, tokomi vraiment na suka est-ce que okotangela biso moi 5 danseuses mo babinaka bien ya ba groupe mosusu vraiment euh, toute de sens ya RDC nalingaka ba nalingaka bino trop surtout basala misala bien na toiture hein Batu baza na bagage lokola ngai ba Elliot Mbappe tu vois ba Prenda hein pain chaude ba Ritz Mujinga ba Ursule ba Mama Wana sans RDC alingaka bino trop toutes les danseuses ya RDC surtout oyo ba ba Youpi hein alingaka bino trop oyo asalaka misala bien c'est tout. Ok merci beaucoup kia boyi na vraiment polemique eh tokomi na suka betela biso moloma po to sentir vraiment tozalaki vraiment na Laetitia Mbayo ah vraiment na kati ya plateau na binga mote na meilleur animateur mm. okami toboni mosolo ya moto oyo basaleli biso na RDC merci na bato nyonso oyo bazwaki idée basalela biso basolo ya moto merci beaucoup biso mpe tosala bino ba mamba bien Tango yango ebima, tango ba ke kata ba, abi yango nini? Se sa biso maman to bwaka. PDG Willy Madingu, aozo le morceau de mouton. Nanga moko te, meilleur animateur tac. Voilà, merci to zela saut de mouton, to yebi ke toko bina makasi. Bonjour, bonjour, bonjour ba ba fidèles. Nako simba to yo simbela. Simba na obeta mo eloko moko. Hmm, donc oyebi ke eza mission na ngai te, eza mission invité na bino spécial c'est Mbayo. ya kobakisisa kaka ke nazobwaka nanu eh? eloko ya mikolo Hmm, lokola bafe na nga aime bambongo azolanda nga le patron jean pierre lewai et puis le docteur son excellence eh, mais c'est le docteur joël mundadi le conseiller du chef de l'état koto ozali bambote ebele ebele docteur joël mundadi fabrice chendela roxale Hum ce de mouton ce de mouton Docteur Joël Mondadi le conseiller de chef de l'Etat oh ce de mouton yo yo mbayo tokomata ce de mouton mbulo yo ce de mouton Fabrice Chendela, Roxale, Mata, Internationale, Swanese, Nitu, Mata, Ali Matangu, Matangu, Mata, Mata, Toko Mata saut de mouton, Mbula oyo saut de mouton, Robine Mundibu alobi, Mbula oyo saut de mouton, Wooh saut de mouton, Aime Bambongo saut de mouton, Patron Jean Pierre Lowayi, Mbula oyo saut de mouton, Bedeka mata mata ngo mata Fabrice chendela Roxale mata ale mata ngo fisoke nga mata mata Woo saut de mouton Maître Jacques Mfuala na ngai Owa Hum ba salutation na nga mingi mingi eza kaka na ba oyo nionso balingaka Robinho Mundibu El Generalissimo Papa Chic Levitique yeyo saut de mouton donc ya loba kutu mingi mingi eza te Fabrice tshiendela eh Fabrice Roxal tshiendela eh ah voilà donc c'est quoi l'homme à 5000 balles ba 500 kitisi yesu na ba 500 ye moto ba 5000 balles ah wana ya yo ah kitoko nga Roxal apele nga deya motuka donc hmm, ya loba mingi mingi ngude eza te eza kaka ke bazela kaka so de mouton ezoya donc et puis abonnez-vous massivement na chaîne oyo eh acheter constitutique donc voilà Donc levitique alobaka mingi te abuakaka nde boyoka baka yee kimbimba kanga kiania wee mireille ave kimbimba ka saka ndoka yi tshibilei lere konso kina kimbatikisa sauve moi mundi butata na elodi sala mondo gi basket aime bidocha le baron de yo ilongo papy sika mbaka gisepa di video fiston bala boss gileke nga mbaka romain mukadi maitre jage mvuala Mogomboro koma peton joue le ballon Yemba yo koma peton kachu kachu joue le ba mama koma peton joue le ballon Bomba donc voilà ka boyaka biloko ebele ebele bao balingaka nga eh, lokola soupe esukami na kati ya Paris wana eh, Timba Makila le cœur de l'océan Juju Lingwambi passeport rouge Guy basket de continent Pati Masamba double revolver Aimé Bido Chana Londres Fredy Kasongo numero na nga contact ba otu balingaka Levitique eza plus 243 89 287 29 27 hein? Emma Bila, Emma Bila, Emma Bila, grand frère propre, vie na nga Emmanuel Bila. Donc tozali donc bambote ebele ebele et puis na El Generalissimo ye moko mobandi makambo mpe mosukisi. Eh, le papa chic quoi. Donc voilà. bautu balinga levisi epi na bosani te bana bana bana bana États-Unis bazolanda biso ba Gelor Lutonadio eh Gelor ah Rodrigue Lutonadio Rodriguez eh ah lokola ba Anthony Kadima na Simo Kwanga voilà ah et puis tobosani pe te eh, Nitus Lokela ah eh, Dickens Lokela ya Prisca Lokolanza Sophia Mwamba voilà maman bébé dollar na ba bébé d'achou na Instagram Merci, merci. Ba Alpha, dans Bazana, David Dambushida, je t'aime beaucoup. De gros bisous. Voilà mon manager, mon manager que j'aime beaucoup. Euh, ba fan ba lingala Laetitia Mbao nyoso. Bo cliquer kaka na compte Facebook na ngai nyoso. Na page officielle na ngai, na compte Facebook na ngai Laetitia Mbao, na Instagram na ngai kaka Laetitia Mbao. Euh, kipe na Oui, ça là, ba fleur fleur. Hein. Alors on snap. Ça là, là, snap. Voilà, merci, c'etait la Laetitia Mbayo, elle la danseuse de Robinho Mundibu, nabi ke bozalaki vraiment branché hein. Luanda kala mingi te, nanga senga poison nanga nzela ke Luanda. Et eh, une semaine kaka. Pendant la groupe nanga danse pina Luanda. Maman nanga Get Dileko, mtu ajora ngo, Paulo Tudilu, uh, Igor millionnaire, uh, Orve millionnaire de Luanda. Ba gera yango ba paka lingomba ba gera groupe na nga na Luanda soki nga senga president na nga na kita une semaine. Voilà, merci président. Hein, président asengi déjà voilà président place azali vraiment soit à l'émission oyo oyoka vraiment bosenga ya Laetitia Mbayo na bike bosepili vraiment ebele na bandaku hein. Ezaka nga mwana musana bino Naomi Musai na lela bino vraiment ya trop on ayo lukela bino Bwaki na nga kaka Jessica Solomo. Jessica Solomo hein vraiment ba salutations na yo esika ozali hein petit homme adova na France. Mwana biye biye assiste na Ifasek. Ah. Gina Pat euh, Sonates assiste na Ifasek. Ba Jessica Solomo na so Ba salutations na bino place pour ozali famille Musai mobimba mon papa chéri hein balobi Johnny Musai Dessin anime eh ya kufaka te wana vraiment papa na ngai vraiment eh Blaise Musai na Afrique du Sud famille Musai mobimba mm. eh, vraiment ya eza professionnel eh, to collaboraka na ba professionnel yo wana otalanga bi mwana oyo vraiment anga lobaki azala